o conto da boda do galo Pinto. Este conto trata dun galo que quería casar, pero non tiña moi boas intencións. O seu autor é Juan Alonso Belmontes. E a súa ilustradora é Natalie Pudalov. A nós gustounos moito porque pensamos que axuda moito a nosa vida, porque dice como non tratar mal as persoas. Esperemos que a vos también vos guste.